Odi. Karibu. Ah, baby, naona umetulia. Hmm. Jua leo nimeona nitulie nyumbani tu nikumisi ila. <laughs> zaidi mimi, mimi nikumisi zaidi mpenzi wangu. Mm. Hmm. Ah, asante. Niambie. Mimi sina usemi. Nimefurahi kukuona. Eti eh? Mm. <laughs> <laughs> ah, sema unajua nini? Mm. Nina bonge la surprise yani mpaka nikifikiria nawaza, yani sijui naanzia wapi kukwambia. Hmm. Hebu hmm, niambie surprise, mpenzi wangu, maana hmm. Mai, najua hmm, mi nakupenda sana. Najua hilo na tunapendana pia, hata mi nakupenda kweli. Hmm. Sawa mpenzi wangu, mimi mi nimekubebea mimba eh? na mimba mpenzi wangu ah. Hebu rudia tena, sijakusikia huyu. Chuyu mpenzi wangu, nina mimba. Unajua kabisa maisha yangu yakoje, unajua hata ndani mlivyo, angalia umndani mlivyo, sina chochote. Unafikiaje hatua kubeba ujauzito? Ah, ina maana hujapenda Chuyu? Hebu Chuyu, kuwa serious. Mimi nikajua nikikwambia hicho utafurahi. <laughs> Kwanza unavyoniambia Maisha, mbona hata mimi sikuwa tayari kubeba mimba, lakini tayari ishatokea mpenzi wangu. Hebu hebu ngoja nikuulize, hivi wazazi wanajua? Kuna mtu anayejua? Kama kuna mtu anayejua, kwa vyema sana, itakuwa ni vizuri. Okay, sikiliza, naomba tutoe hiyo mimba. Mm? Fanya abortion tu <laughs> hivi. Unajua chuyu unachokiongea unakifikiria mara mbili au una, unaongea tu kwa, kwa, kwa eh, mradi umeongea <laughs> hivi Chuyu, mimi unanipenda? Unanipenda niishi kweli? Chuyu, unipendi, unipendi kabisa Chuyu. Wewe unawaza nini? Hmm? Unawaza nini Chuyu? Ah. Nafikiria maisha yalivyo, ndio maana naongea hivyo. Si kwamba sikupendi, na usinifikirie vibaya. Hapana Chuyu, maisha ndio akafanya mimi nikatoe mimba mimi ni mwanamke wa aina gani nikatoa mimba mimi siwezi nimekuelewa sikia wewe ulikuwa <laughs> mimi. Sikia mpenzi Sikiliza basi. Basi sikilize sasa. na mimi Sikiliza. Ah, okay. Hapo cha kufanya. Usi unahitaji kuishi na mimi. Okay. Hapa leo najua umekuja huna hujabeba chochote. Mimi basi uta nyumbani ukabebe hata nguo mbili tatu shikilia kwanza maisha mimi. Hapana, mimi siondoki chwe, siondoki mimi hivi nimekuja mazima, siondoki hapa kwako. Hana. Yaani hiyo ni, ni, ni kwa ajili ya msaada wako, sababu huwezi fikiria. Haya, uondoke. Ndio maana tuanze maisha upya, hata nguo. Kwani nyumbani wanajua? Si hawajui? Chuyu, unajua tu unanipotezea. Nataka niondoke mndani mwako ili uniache mazima, siondoki Chuyu. Hapana. Najua unanipotezea, staki. Hana. Wewe nimekubali msaba sasa mambo bora tuachane nayo. Okay. Nenda basi na kusikia mbele wangu. Nenda basi. Chukua nguo. Sawa. Chukua begi. Chukua pochi yako hii basi. Nenda basi. Ka. Haya ah, mambo yaishe tu. Sawa. Sawa, lakini tu usilie sasa. Sawa. Naenda narudi sasa hivi. Eh, pochi sasa sawa. Naiacha na unaweza ukafika huko njiani, yaani kuna lolote inaweza katokea. Sawa sawa. Mm. Nakupenda Chuyo. Nakupenda pia. Nakukuta. Okay, poa. Baadaye baby. Sawa.